ah sebentar kan asmaran eh jangan yang kasih kaida ah neena boo ko ñaawale me tiital ak indi géeru da ngeen ko ñaaw loola paama loola paama ko wala gi rey loola ba Kalau kalau kalau, Ya, silakan Nurin Abdullah Mama Dinda Jalal Khurma. Kemudian. Ya. Ah, ini kepatan ah. Kita ini akan bisa luar biasa. Eh, ini berdua, kapal ini berdua. Ini berdua dengan kamu, Mama. Saya sabar, hari, hari sabar. Thank you. sesira sudah, mau nengok kamu ah langsung antar minum mana nih kamu duduk di mana juga iya pilihan antar pilihan antar ya iya iya orang bapak lihat iya orang bapak Iya, pegiutan pegiutan tangan kita, tangan kita. Iya, tangan kita. Ya. Iya, tangan kita kita. Nomor ini sambil mengukur belakang kata melincing ke daerah ini. Ya, nomor belakang nomor belakang kata melincing onda tavera de memura. Ya. Siap-siap sudah siap-siap maju sudah. Bapak Ini Pak Arif. Iya. Ya, maju terus. Eh, mundur belakang. Mundur mundur belakang kata sama ada pakai murah. Maju sudah. Ya ini berkat bertaris dari Om. Ya, eh, kosong ke Natara lalu berikut mau masuk. Iya. Ah. tandur, tandur, tandur tandur tandur tandur. Iya, iya, iya. tandur, masuk tandur, Tandur tandur, tandur, Tandur tandur, Oh, setelah tandur, tandur, anak tandur, tandur, anak tandur, bisa masuk. Roro ah, kanena dalam murah langsung duduk di batenda. Setelah itu baru dilayani minum. Telayan. Eh, Kita berdoa itu nena. Tolong duduk ke Iya. Kalau Rami baru eh, lagi patah nasibah. Ah, iya. Ya siap-siap ya bro Kita berada ini siap-siap sudah Eh Oh ya মাছ ধরে আরে খায় পানি ওদের না লাগে না কারণে ওনার না মাছ উঠে হ্যাঁ শেষে আছে এরকম লাগে langsung naik ke ini di sana ya kosong terlalu lagi nanti anak kawan tolong kosong Thank you.